メモタンチャンネルやあ、みんな僕は、ブルータンチワワのメモタンよいしょパシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャふふふいいの撮れたかなあ今日、初めましての人は、あけましておめでとうございます今年もよろしくね お正月何してたのふうふうふうふうふむふむそうなんだみんな楽しそうだねえ僕僕はねお雑煮食べたりお餅も食べたりお肉もたくさん食べたらこんなお腹になっちゃったよ水に流せた んに、メモタンもっと動きなさいって言われちゃったんだ。 わるよよっこいしょいちのおっちゃんそしたらね足を上げるのせーのピー完成ですどう難しいえメモタンそれで完成そうだよえー、ちょっとそれ簡単すぎじゃないええー、簡単すぎるそうかなもうちょっと動いた方がいいんじゃない、 僕の音楽に合わせて行ってみようリンスちゃんもかけてくれるオッケー 夢は飛ばすわーできたいろいろあるよね私はいっそ片付けていつでもどこまでもキラキラ次は足を上げるよせーの1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 行こう横に行くよせーの12345足上げてこれでねこれはい頑張れ頑張れ頑張れオッケーカニさん行くよせーの、わ、いもっと

хочет

登録98超ステップ で僕と一緒に何回も何回も何回もこの動画を見て一緒に頑張ろうねそれじゃあみんなまたねバイバイいいねボタンとチャンネル登録お願いします次回も見てねまた